जहरुआ मारा गया क्या हाँ राज हाँ अब मुझे अंतिम युद्ध के लिए जाना ही पड़ेगा जी कारलाज तैयार हो जाओ बालवी मैं आ रहा हूँ अंतिम युद्ध के लिए सेनापति मेरी सेना को बुलाओ 간다. 이간다. पर तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है जहरुआ का बदला लेने आए हो क्या अब तुम्हें तो पता चलेगा मैं किस लिए तुम्हें बुलाया हूँ <laughs> ऐसे ऐसे बहुत देखे क्या साथियों दिखा दो इस मालवीर को काला की टीम भी क्या चीज है मैं चलता हूँ कालू अब बालवीर नहीं बचेगा या, या।